अंजले अरे अंजले अंजले अरे अंजले मैं तुम्हें तू मुझे मैं तुम्हें तू मुझे मैं तुम्हें तू मुझे अंजले अरे अंजले तू मुझे मैं तुम्हें तू मुझे मैं तुम्हें तू मुझे अंजले अरे अंजले अचल ले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी